да? И семья есть? Да. Э, дети? Да. Сколько? А, два раза был женат. Первый, первой дочери 28, второму 20. Ну, то есть они уже как бы взрослые. Ну да, да взрослые дети. Я сейчас на третий раз сошелся с женщиной, так что... Ну, по, по обстоятельствам жизни пришлось остаться просто-напросто. на ну, Я понял. Какие? Ну, тюрьма. Вы сели, да? Да. А за что? А, грабеж. А когда было? В 19-м. Э, а грабеж чего? Магазин. Это где, в Свердловске? Нет, это я, я родом оттуда. Живу я в другом месте. А живете где? Курск. Город Курск. Да. Это приграничная зона, да? Да, это приграничная зона. И как бы разошлись через грабеж да. в Курске, да? да. Эм, вы э, в девятнадцатом году на сколько срок? На три с половиной. И когда должны были выйти? В сентябре этого года. 23-го, э, да? Да. Вы подписали контракт, я так понимаю, да? Да, с Министерством обороны. А когда это было? 2, 5 октября 2022 года. А это представители Министерства обороны приехали на зону, да? Да, они приезжали. А как это все происходило? Ну, приехали рекрутеры и просто-напросто кто пойдет, кто желает. Я, я решил пойти. А в обмен на что? Можно я на этот вопрос не буду отвечать? Нет, ну, ну мы как бы уже разговаривали с ну. человеком, который э, ну, тоже подписал контракт с, с Минобороны. Ну, то есть вы можете сказать только да или нет. В обмен на досрочное освобождение дали жизнь чистого листа да. и деньги. Да. Правильно? Да. Сколько обещали? 179, 176. В месяц, да? да. Смотрите, просто э, напомнить, как, как, как зовут? Игорь. Игорь, ну смотрите, э, то, что мы, ну, чтобы вы немного понимали, да, э, я, у меня почти 100 интервью, да, okay. с военнопленным. То есть я много вещей понимаю, много вещей знаю. И то, что вы там, например, не хотите говорить какую, какой-то там, ну, элемент чего-то, то я это знаю просто с других разговоров, да. Вы, вы же сами это подтвердили. Это не тайна, да, это не тайна, что э, вы Эм, э, обменяли да, свободу, которая там, вам, вам оставалось там год еще сидеть, да, на то, чтобы пойти воевать. У меня другой вопрос, да. Э, когда приезжала Минобороны, и это все меняло, да, э, ну, они говорили о какой-то идеологической подоплеке, или это чисто такой был, как бы, по-английски это change, да, мы вам вот это, вы нам вот это. Это был change. Вы понимаете это английское да, слово, да? да? Обмен. Да. То есть это четко говорилось, ребята, если хотите выйти, то вот да. идите воевать. Да. Ни, никакой идеологии. Никакой идеологии не было. Вообще, да? Вообще. А какого уровня были представители а, погон? Э, по гражданке. А это гражданские были? Да, по гражданке. А почему, ну, а, они, представля... они представлялись... Э, Министерством обороны. Министерством обороны, хорошо. Э, сколько, ну, это колония была, да? Да. Сколько человек сидел? Почти 400. А согласилось сколько на это? Последний раз и мы уезжали втроем. Только три человека? Да. А сколько другим оставалось? Там срока разные были. Я не, не лезу каждому в голову, я не могу сказать за каждого. Хорошо. Хорошо. У вас какое образование? Среднеспециальное. А специальность? Каменщик плотник. Работали? Да. А вот почему пошли на грабеж? Э, экономические трудности? Да. То есть не было работы и так далее? Да. Эм, контракт был подписан? Да. С одной стороны, э, вы были, и другая сторона это кто? Минобороны. Это печать, да? Да, да. За подписью да. Минобороны, да? 180 тысяч приблизительно вы да. должны были э, денег да. как бы взять э, в месяц. И контракт на сколько? Ну? На полгода. На полгода. Смотрите, э, у меня вопрос, да? Э, вот вы второй, мне кажется, человек, который с Минобороновскими подписал контракт. Да, я, я, несколько человек, я с несколькими человеками разговаривал из... из э, я буду говорить юридически сейчас, да, потому что как бы э, ЧВК Вагнер, так как называют ЧВК Вагнер в России, она признана террористической э, организацией, да, и в, они когда-то будут осуждены. Мы, я в этом уверен, да. И потом я лучше буду это называть так, как юридически их называют. «Wagner Group», группа Вагнера, да. Вот э, группа Вагнера, она как бы публично это делает, да, Пригожин приезжал в колонии, наверное, вы видели эти видео и так я далее. Это, я это видел вживую. Когда Пригожин приезжал? Да. Расскажите, как это было. А, это было в Белгороде в сентябре месяце. А в Белгороде что вы делали? А, я был в наказании. А вас перевели в Курск, да? Нет, меня не перевели в Курск, меня забрали с Белграда. А, в, в, а, я понял, вы в Курске жили, а сидели, сидели в Белгороде, да, я понял. И расскажите, как приезжал Пригожин? Ну, приехал под вечер, собрал больше половины лагеря. Я не пошел к нему. Я подумал, подумал, подожду. Многие уехали, ну, как многие, 50 человек уехал. Угу. Из 50 человек, чтобы вы понимали, осталось на 21 октября осталось пятеро. А что это значит? Все остальные двухсотые. А, то есть из этой группировки, которую забрал Пригожин, она поехала... А почему не пошли к группировке Вагнера? Ну, во-первых, мне не внушило доверие это. Пригожин сам, да? Да. Мне не внушил он доверие вообще. Не то. Я просто, у меня пол семьи военных, пол семьи врачей, и я знаю, как разговаривают военные. Угу. И то, что говорю, он, это говорил не военный. А какое вот э, ну, впечатление на вас произвел Пригожин? Отталкивающее. Сам по себе человек. Недоброе. Есть такое в душе у каждого человека, он чувствует добро и зло. Я прекрасно понимал, что я просто надеялся кое-что исправить в своей жизни. Угу. И как-то, не знаю, получилось, не получилось. Это не мне судить. Но Пригожин — это не тот человек, за которым нужно идти, правильно я понимаю? А он что предлагал? Вот, я так понял, вы сидели, да, когда да. Он, э, вы были в числе этих э, людей, да, что он говорит? Нет, я не сидел, я просто слышал, я его видел, во-первых, сам. Угу. Во-вторых, э, я к нему даже на встречу не пошел, угу. потому что так как я наслышан был по новостям, я уже слышал это все. И с родными общался, и узнавал, что как, почему. Мне это не внушило доверия вообще. И поэтому даже на встречу к нему не пошел. Я просто видел его, не понравился мне с первого взгляда. Предложение Минобороновское. Да. Да, Араф? оно ну, в чем-то похоже с Пригожинским. Нет. Почему? В чем разница? А, в чем разница? Потому что там мясо, а здесь нет. Почему? Если, Объясните. Если ты сам не ступишь, если ты будешь думать головой и не только выполнять вслепую приказы, то еще что-то можно. Потому что Приказ сначала выполняется, потом освобождается, но здесь чуть другая ситуация. Здесь главное не то, чтобы как-то навредить кому-то, да? Здесь самое главное сохранить, во-первых, человечность, во-вторых, э, как-то это лучше сказать, остаться сама, самим собой. Ну, вы же понимаете, это философский такой ну, подход, да. да, это философский подход, но как бы целью, вот я говорил и с вагнеровцами и, и так далее, ну, у них как бы цель одна – обменять срок. Те, которые пошли, да. второе, им тоже платят деньги. Да. Только они их не видят, и они находятся как в тюрьме. У них нет ни телефонов, ни документов, ни денег, ни свободного выхода. То есть они никто? Они никто. Они пушечное мясо. То есть то, что их даже обменивают, они все равно возвратятся на фронт, да? Они вернутся на передок. Прям сразу. Наш, у Минобороны э, есть какой-то реабилитационный срок. Мы все равно после обмена идем, едем на Россию. И там какое-то время. И потом уже решают, отправлять или не отправлять. А у них этого нет. Их обменяли сразу. Сутки, ну, максимум двое. Но ну, вот вся разница. А вот э, ваше мнение, вот э, первым, кто начал э, вербовку зэков, был Пригожин, да? Ну, из того, что я знаю. Почему Минобороны Российской Федерации тоже на это пошло, чтобы идти вербовать э, зэков? Они решили посмотреть, что из этого получится. Они просто решили посмотреть. У Пригожина не все так гладко идет, как хотелось бы. А вы вот то, что мне говорите, вы это знаете с того, что были на войне, общались там с людьми, да? Да. То, что, а что вы имеете в виду, что у Пригожина не все так гладко? Ну, много, много чего люди не выполняют, много чего неправильного со стороны руководства их не идет. Нельзя так с людьми. Вот э, группировка Вагнера, да, Wagner Group, они как бы отдельно курируются, да? Они как-то взаимодействуют с Минобороновскими? Нет. Вообще, да? Да, я Минобороны, нас перед тем, как вывести с позиции, мы делали ротацию Вагнера. Мы пришли, они полностью ушли. Их рядом с нами не было. Вот и все. Вы говорите, что они денег никогда не видят, да, и не видят. Вы подписывали контракт, у вас был счет, деньги должны были капать нет, на счет? Нет, я получил наличными каждое число. Я получил зарплату. В Украине уже, да? Да. А вот у вас не возникало, как бы, ну, э, наличные деньги, они как бы в цивилизованном мире, это как бы черные деньги, это кэш. Да. Ну, понимаете, я, коли я пошел, я понимаю прекрасно, куда я иду. Смотрите, это не вопрос к вам, да, мы с вами сейчас просто разговариваем, да, кэш – это черные деньги. Я знаю. Э, вы подписали контракт, правильно? То есть эти деньги нужно было как бы, как бы Минобороны оформить как-то. Вы не спрашивали, я, откуда они? Во-первых, э, я поступил в службу в ряды Луганской народной милиции. А вас устроили туда, да? Да, я получил военный билет Луганской народной милиции. Угу. И деньги я получал от финчасти Луганской народной милиции, угу. не с Минобороны. Угу. У нас идет вот так. Угу. Мы приехали, почему я сказал, у Вагнеров нет свободы, угу. у них есть только личный номер. Потому что я получил документы сразу на руки. Военный билет. Угу. Вот меня, я пошел в Минобороны, большинство из-за этого. Потому что я два месяца, да, был ранен, да, там были бы столкновения, в которых мы принимали непосредственное участие, но как, но опять же, это война. И я прекрасно знал, куда я иду. Ну как знал? Я не знал, что так. Я не знал, что так, потому что, ну, я даже не знаю, что сказать. Но наличные мы получали от Луганска именно. То есть э, как бы деньги руки в руки давали украинцы, потому что да. луганчане это украинцы. Да, да, да. Хорошо, смотрите, у меня такой вопрос, да, зона это масти, да, там блатные, мужики и так далее. Э, вы кому принадлежали? Мужик. Мужик, да? да. А опущенные петухи э, воюют, берут Нет. их? И Еготеют? Да. Почему? Д Нигея надежный. А блатные и мужики готовы с, с ними воевать или нет? Вот вместе, если, ну, там согласиться, например, Минобороны, к Вагнерам и шли опущенные, обиженные или как? Я не встречался с этим. Нету их, да? Нет. На То есть это четко разделяется? Да. Я с этим не сталкивался вообще никак. У нас вот последний даже тот, кто был, поехал, это три человека, и э, больше я не знаю. Когда зашли в Украину? 5 чего? Октября 22 года. А какое направление? А, Луганск. У вас какая должность была? Стрелок. Сока, да? Пехота? приходит? А, ну, вы типа Минобороновский, у вас э, вербовку делала Минобороны, но в форме выходили так называемые ЛНР, правильно я понимаю? Ну да, в обычном камуфляже. Так. И воевали с так, с так называемыми ЛНРовцами, да? да? Эм... были поквартированы к 5-й, к 7 бригаде. Угу. А в плен когда попали? 27-го, 12-го, 22-го. то есть через раз-два, два с половиной месяца, да? А где? Белоголовка. Это? А, Луганская область, по-моему, если я не ошибаюсь. А обстоятельства? Коротко. А, Поменяли Вагнеров на позицию, закинули как котят, без информации, без поддержки, и попали в плен. Просто тупо. Меня затрехсотили, и я попал в плен. Какие ранения? А Локтя нету. Нога осколочная. А это все осколочное или пулевое? Нет, у меня локоть пулевое и пуля снесла локоть, да? Да. Когда мы говорим вот эм, о Вагнерах, да, и так называемый ЛНР, э, как вообще, ну, как бы экипировка ЛНРовцев? Все стандарт. так же, как и везде. Бронежилет, автомат. Ну, хорошие были? Да, новые По- привезли. Потому что некоторые говорят, что как бы те, что с так называемых ДНР и ЛНР, у них как бы хуже. Ну, может быть, им дают хуже, но у нас привезли, на, привозили на полигон все новое. Вопрос. Так называемый ЛНР взаимодействует как-то с частями российской регулярной армии, или это все отдельно? Я не, я не сталкивался. То есть а, все только было ЛНР? ЛНР. ЛНР, ДНР. Регулярно наших частей я не видел. С кем-то советовались, когда шли воевать? Нет. Сами решили, да? Эм, вот вы говорите, что вы не ожидали, что здесь война. Я так, ну, то есть, я так понимаю, что вы в бое, боестолкновениях принимали участие, правильно, да? То есть стреляли и так далее. Это война, да? Ну, да. Смотрите, вы один из немногих людей, который, ну, э, я вам так скажу, он не ноет, да? Большинство из которых я здесь говорил, большинство, да, это более 50 человек, они все здесь сидели, говорили, я не стрелял и так далее. Для меня это как бы странно, да, ну, потому что если мы говорим, да, я украинец, вы россияне, да, между нашими странами война. Ну, мы враги, это мы понимаем, да, да. через это, да. Мы здесь общаемся, чтобы... Я честно скажу, для чего я это все делаю. Я это делаю, чтобы показывать, что происходит здесь, да, общаясь с людьми, которые воевали по ту сторону. То есть нас смотрят и украинцы, и россияне на нашем YouTube-канале, то, тот, э, что мы сделали. Вы говорите, что э, не думали, что здесь такое происходит. Да. А это по российским СМИ не показывают, вы же смотрите. Я, я уверен, что вы в, там, на зоне смотрели новости и так далее. Да, смотрели, но этого не было. Что говорят? Стандарт. Все, что говорят СМИ. Абсолютно все стандартно. Но подробностей почти нет. И ребята, которые это все видели, они могли просто сами ошибаться, куда они идут. Они просто могли заблуждаться, что пехота сейчас что-то значит. Пехота сейчас что-то может. Пехота много может. Но это со стороны России это война арты, артиллерии. И не только с нашей. С да, вашей тоже. Да, согласен. Это, это война богов, боги войны. А Они артиллерию так называют, да, да, боги война. Да. Они сейчас работают, и это их война, не наша. Потому что большинство, что я видел, смертей, это артиллерия, танки, миномет. Мало стрелковых. Много смертей видели? Да. Солидарно. Вы были по Солидару? Я два месяца под Солидаром пробовал. Я с самого начала под Солидаром на Яковлевке. Расскажите о Солидаре, что там было? Да, ничего особо там не было. Когда вы приехали, город был? Нет уже. Он снесен? Почти полностью. А какие задания вам ставились под, под солидаром? Зачем солидар нужен? Я ничего не... Как сказать? перед нами задачи ставились наблюдательного плана в основном. НП, э, дежурство на НП и так далее. НП? Да. наблюдательные Наблюдательный пункт. Угу. А, НП. Угу. НП. Наблюдательные пункты и дежурили посменно с уганчанами. С того, что я слышал, я, я разговаривал э, с вагнерами, 95-99% э, э, тех, кто воюет под Солидаром, воевал под Солидаром, это были вагнера. <laughs> Смех. Нет? Нет. Вагнеров туда перекинули 25 декабря. Кто воевал под Солидаром тогда? Луганск, Донецк, Ахмат. Мы. Минобороны. Ну. Ахмад воюет? Это кадыровцы? Это уже не кадыровцы. Это уже не кадыровцы. Это ЧВК Ахмад. Ахмад это ЧВК? Да. И кто там? Там э, чечены? Не только, там и русские. Там набирают отовсюду сейчас уже. Отовсюду это что значит? Со всей России. но все равно он, он как бы под Кадыровым, да? Да. И представляется как бы чеченский батальон, да? да? А почему там чеченов нет? Ну, откуда я знаю? Я этого знать не могу. Давайте поговорим немного о идеологии. В том, что вы сделали, идеология присутствует? Нет. Вообще? Вообще. Что вы знаете о Украине? То, что преподавали в школе в советское время. Все. То есть почти ничего. Почти. То есть о независимой Украине вы ничего не знаете. Нет. Э, смотрите, если вот взять, для вас это война, я понимаю, вот у вас иногда там выходят немного слезы, да, то, что вы говорите. Эм, вот этот вопрос всем ставлю зэкам, да, которые, например, говорят, это чисто шкурный интерес, да, и так далее. Эм, вы зашли воевать в другую страну, чтобы защитить как бы свои шкурные интересы, да? Да, получается так. И второй вопрос, да? На зоне вы сидели за грехи свои. Да. Согласны, да? да. Это как бы личное дело. Грехи да. это личное дело, да? да? И как бы вы несли ответственность. Но вы решили смыть свои грехи за счет... Других грехов, я вас понял. Э, нет, за счет убийства жители другого народа и другой страны, горя другого, другого, людей другой страны. Понимаете, о чем я говорю? Да, я понимаю. Это то, тож на то, что выходит, что я только что сказал. Да. А, честно сказать, я не думал, что это все так. Я чуть-чуть заблуждался, и я, наверное, все-таки правда сделал свою ошибку, которая мне дорого будет стоить. Ну, ладно, чего уж Жалеть о том не надо, чего уж больше нет. Хотите что-то сказать украинцам? Они нас будут смотреть. Я думаю, это уже словами этого не исправить. То, что происходит сейчас и будет происходить еще долго. Я не могу ничего сказать. За себя я прошу прощения. Все. Мне больше ничего сказать, по большому счету. Почему вы говорите, что это все долго будет происходить? Ну, потому что не просто так. Эти люди, они не остановятся. Эти люди, это а, вы говорите? Не на камеру. Не хочу сейчас это обсуждать. Вы меня услышали. Эти люди это россияне? Не все, нет. Но те, кто идут воевать? Те, кто отправляют воевать. Власть. 81 год. Вы с 81 да. года. Вы на выборы ходили? Я большинство времени провел за колючей проволокой. Это у вас не первая Сибирь? Нет. Да. Это, э, это уже какое? Ну, шестое. Шестое? Да. Все было за грабеж? Ну, почти. Что значит почти? Было еще там оружие было. Но это было давно и неправда. На Есении? Конечно. Сколько суммарно вы сидели? вам должно бы быть так, как мне, в этом году 42 года. Ну, уже исполнилось. Уже исполнилось, да? У меня в мае просто. Э, и сколько вы суммарно сидели с ним? Почти 20. То есть полжизни? Да. я не знаю, это поется, мне кажется, в какой-то песне даже. Зона — это как дом родной, да? Есть такое? Есть такая поговорка в России, она распространена, пол, полстраны сидит, полстраны стережет. Полстраны сидит в России? Почти четверть. Смотрите, мне некоторые рассказывали, что сейчас как бы э, есть такой негласный приказ по ИТК, по колониям, чтобы закручивать га... чтобы администрация закручивала гайки, чтобы э, те зэки, которые не хотят идти воевать, чтобы они, они шли. Есть такое? Да, подскакивает. Но у нас и так зоны закручены, да нельзя. Можно дальше закрутить, вы же понимаете, что это можно сделать? Ну. Можно, но тогда просто встанет мужик и не будет работать. Блатные идут воевать? А, да. Много? Немного, но есть. А им зачем это? Я не могу этого ответить. Вот вы, когда воевали в так называемых э, формированиях ЛНР, много зэков было с России? Ну, не очень, но были. Это украинцы были, да, и вы? Да. То есть заки и украинцы? Да. Ну, то есть, которые присоединились к этим всем, ну, то есть, или там как-то пошли. Э, но на зоне все равно можно голосовать? Нет. У вас нет? Нет. Не голосуют заки, да? Э, как только ты... Вы получаешь... извините меня, я этого не знаю, как в Только как только ты получаешь срок, ты лишаешься права голоса. Угу до осуждения, да, ты имеешь право голосовать на выборах, да, ты можешь делать выбор, но после вынесения приговора нет. Я так понимаю, что вы о власти боитесь говорить плохо, да? Ну, не хотелось бы. Хорошо, боитесь? Не боюсь, просто не хочу. Почему? Ну, во-первых, семья – это первое. Угу. А потом возвращение. У меня руки нет, мне нужно это. Хорошо. Россиянам что-то хотите сказать? Те, кто с головой и сердцем услышит, не надо сюда идти. Это не наша война. Вообще не наша. Просто пусть власти разбираются сами, без нас. Вы понимаете, что э, этой войны не было бы, если бы в том числе такие, как вы, не шли? Я понимаю, это все прекрасно, но ну, знаете, бывает такая ситуация, когда человек своим бездействием совершает действия. И вот наши, мои сограждане сделали это. Они просто, ну как сказать, как бы вам сформулировать просто. Была точка, когда надо было делать. Они точку это прошли, и после этого точки эта точка невозврата. Просто нельзя сделать шаг назад. Уже все изменено, и изменено настолько, что... Я хочу услышать мнение по одному вопросу, да, иногда себе его задаю. Ну, просто я, я, вы много читали, я так понимаю, да, на зоне? Я не только на зоне читал, я на свободе читал. Ну, то есть я из чего это делаю? То, то есть вы хорошо слагаете предложение, да? У вас есть мысли, да? Я с многими здесь разговаривал и так далее. Несмотря на то, что 20 лет как бы зона и ЗАГ, да? Мы говорим ну. так, как есть. Вы говорите о точке, что они упустили эту точку, когда это все можно было развернуть назад. Да? Когда это случилось? Когда можно было Россию развернуть назад? Когда был последний референдум по изменению Конституции РФ. Это 18-й год, мне кажется, да? Да. Да, мне кажется, 18-й год. Э, российские журналисты послали Россию? Не все. Хорошо, назовите, кто нет. Ну, сейчас я могу, сейчас уже ничего такого не скажу, потому что сейчас уже давно не слежу за этим. Mm-hmm. А, раньше был Солженицын. Он не послал России. Ну, смотрите, Солженицын, мы говорим о новых, да, вот мы говорим, вот я, у меня вопрос в другом, да, вот сейчас много как бы выехало, те, которые названы там э, иноагентами, mm -hmm. да, они повыезжали и так далее. Мы говорим о поколении таких, как я, да, потому что Солженицын это другое поколение, да. mm -hmm. вот поколение таких, как Любомир, да, российские журналисты, они просрали Россию? Даже те, кто сейчас там из-за бугра что-то вещает. У меня просто вопрос как россиянин. Я даже не могу сейчас ответить вам на этот вопрос, потому что как таковой я с этим не сталкивался. Угу. Просто мне интересно вот то, что я иногда новости проскакивают, да, угу. а так-то я их не смотрю, сами знаете, на, на свободе их некогда смотреть, по большому счету. А так, что я могу сказать? Ну, ваша власть тоже приложила руку ну, как наша журналистская власть тоже приложила к этому ко всему. Потому что она тоже могла много чего сделать. Да, у нас не всегда была хорошая власть, люди были против и так далее. То, что там называют в России переворотом, нас это называют Майданом, но люди как бы боролись, да? да. Журналисты им в этом помогали. Да, это как бы как бы дело Украины, внутреннее, да. правда, да. да, но Украина не лезет в дела других да. стран. Поэтому это как бы разные категории, то, что мы говорим о России, то, что мы говорим о Украине. Я также всегда задаю вопрос россиянам, да, вот у нас есть статистика всегда на сайтах, и вот там британцы, они говорили, там Институт изучения войны, он данные э, приводил, э, вот за украинской статистикой 132, более 132 человек, тысяч, россиян э, умерло да, на этой войне. Э, британцы говорят, этот институт, что около 200 тысяч. Можете мне объяснить, за что умерли эти все люди? Я за всех не могу сказать. Я знаю, что у нас приехало 104 человека, и за два месяца осталось человек 30. Я не знаю, за что пацаны погибли. Я вообще этого понять не могу. Я не могу этого понять. Как закончить войну? Одной, стороне, одной стороне это не под силу. Это нужно садиться и разговаривать. Смотрите, вот всегда все говорят, э, что нужно садиться и разговаривать. Да, вот, э, понимаете, я вам сейчас задам вопрос, на который вы не захочете отвечать. Вот, а как с Путиным договориться, если территории, э, ну, забраны? Украинские территории в 21 веке о чем, вот, ну, грубо говоря, я украинский президент, вы российский, я вам говорю, смотри, это украинские территории, выходи из них. Это наша земля. Понимаете, я не захочу вам ответить на это. Не, не, зах, не, не захочу ответить вам на этот вопрос. Я просто не смогу на него ответить. Потому что я не знаю. Вы же умный человек, вы понимаете, что если сейчас Украина пойду, пойдет на уступки, нету гарантии, что россияне не пойдут еще через год. Вы знаете историю Грозного и чеченских да, я войн. Знаю все это, я все это ну, не по знаю. Но гарантий никаких, но я даже не могу на струнясь просто на тропов. Вы же понимаете, что мир только сейчас понимает, что это большая проблема. Эту проблему с Россией нужно было решать еще до того, до украинского вопроса, да, когда забрали половину Грузии ну, это и уж, другие куски. Это уж вопрос щекотливый, это нужно... Это не щекотливый вопрос. Ну... Назовите мне, вы, вы же говорите, что вы читаете книги и так далее, смотрите что-то, назовите мне еще одну такую страну в мире, которая забирает территории. Вот так идет просто. Такого нет. Да, я с вами согласен, но здесь какая-то другая подоплека. Я не могу ее, на нее ответить, потому что России территории как таковой большому счету не нужны. У нас земли своей хватает. И на нацистов, НАТО у ворот и так далее. Вы не верите в это все? Я вам скажу так, за почти два с половиной месяца то, что я воевал, я не видел ни одного натовца, я не видел ни одного наемника и не видел никого, кроме украинцев. Все. Простых украинцев. Простых украинцев. Кто они были? Вот уже пошли тоже воевать простые украинцы. Я знаю это. Врачи, айтишники. Я знаю. Отцы, братья. Я все мужья. прекрасно понимаю. Но я не власть. Я понимаю прекрасно, что я виноват, что я сюда втерся, но у меня чуть-чуть другое. Я не, идеали, не идеалист. Я не политик. Я стараюсь для того, чтобы, можно сказать, для того, чтобы следующее поколение нас, меня, по крайней мере, если вы меня понимаете, о чем я говорю, смогу спокойно отучиться и получить работу. Но не ценой. Я прекрасно понимаю. Не ценой украинцев. Не ценой этого. Не ценой не этого. ценой этого, конечно, нет. Конечно, нет. Если учесть то, что я с октября по декабрь повалялся в госпитале, с конца октября по начало декабря, какой из меня вояк? У меня левая сторона вся посечена. Вот так.